12 людей долучилися до донорської акції в Запорізькому обласному центрі служби крові. Організувала її громадська організація Свої, каже її представниця Анастасія Назіна. Карточку забираємо, не убігаємо. Перший етаж, 16 кабінет це не в перший раз, ну тому що мені подзвонили і запропонували здати мою кров. Зараз це дуже потрібно нашим військовим, по перше, постраждалим від вибухів людям. Так що я вважаю, це гарна річ допомагати людям. Як себе почуваєте після здачі крові? Добре. Вже вдруге. Якщо можна віддати там своїх 450 мл крові, то чому б віддати, якщо це комусь може врятувати життя? Ми збираємося так вже не вперше. Ціль, е, до яких ми прагнемо, це поповнення банку крові е, в Запорізькому обласному центру служби крові тому що багато є саме постраждалих, е, військових, внутрішньопереміщених осіб, груп населення, які саме цього потребують. І потрібна кров е, будь-яких груп, резус-факторів. і це важливо саме систематично здавати кров, е, щоб задовольняти потребу. Акції, коли до нас приходить молодь, дуже нам потрібні, тому що Е, терміни придатності компонентів крові обмежені, і нам потрібно, щоб були свіжі компоненти кожен день. Для того, щоб здати кров, потрібно е, обов'язково мати документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код та дотримуватись правил режиму питання.